demak template ochganimizda bizda mana mana shu oyna hosil bo'ladi e, bu oynada e, tepa qatorda ko'rishimiz mumkin e, ribbon panel deyiladi bu qator bu yerda o'sha arxitektura struktura bo'limlarini ko'rishimiz mumkin bularni o'sha eng keraklilari bilan tanishtirib o'taman masalan arxitektura bo'limida o'sha arxitekturaga oid buyruqlarni ko'rishimiz mumkin devor eshik oyna komponent e, komponent bu o'sha e, boya aytilgandek detallarni ochib olishingiz mumkin yoki qo'lda yaratish ham mumkin mana kolumn ya'ni kolonna tom e, shisht shunga o'xshagan barcha buyruqlarni shu yerda ko'rishingiz mumkin va bunda boshqa bo'limlar ham bor buni keyingi darslar davomida o'sha foydalanish foydalanganda o'rganib o'rganamiz pastda esa bu yoqda o'sha properties bilan project browser э, oynalari mavjud э, bu narsa nima э, bu masalan bunda o'sha chizayotgan chizmamizni o'sha xossalarini yoki ko'rinishlarini shu yerdan boshqaramiz properties bo'limida biz o'sha chizmalarni xossalarini o'rgatib ko'rishimiz mumkin masalan devor chizsak u e, nechi metr bo'ladi qayerdan boshlanadi masalan birinchi qavatdan boshlanadimi e, va qayergacha mana shu narsalarni e, ko'rishimiz mumkin bu oynalarni qanaqa qilib masalan yo'q bo'lishi ham mumkin masalan o'chirib tashlaymiz agar yo'q bo'lsa qayerdan ochamiz buni view bo'limida boyagi ribbon panelda view bo'limida oxirida user interface mavjud user interfaceda mana E, project browser bilan boyagi properties ya'ni agar dehqonchasiga aytganda uchinchisi bilan beshinchisi deyishingiz mumkin e, shularni yoqib qo'ysak e, bizda hosil bo'ladi mana project browser va yana user interface kiramanda properties bosaman endi mana hosil bo'ldi bularni joyini ham o'zimizga qulay bo'lgan tarafga o'zgartirish mumkin masalan tepasini ushlab turib xohlagan joyga o'rnatish mumkin o'zimizga qulay bo'lgan bularni joyini hozir almashtirib ko'rsataman mana bundoq mana bundoq menga o'sha e, project browser oynasi o'ng tarafda bo'lgani qulayroq siz o'zingizga xohlagan tarafga o'tkazib olishingiz mumkin bu mana bu uchta o'sha dumaloq shakldagi narsa nima degan savol tug'ilishi mumkin to'rtta bu o'sha biz foydalanadigan maydon ishchi maydon shu shuni ichida chizsak e, biz ko'ramiz endi project browser bo'limida biz e, o'sha chizayotgan chizmani qayerdan ko'rishimiz mumkinligini bilishimiz mumkin masalan floor plans ya'ni e, loyihani qavat plani tarhini ko'rishimiz mumkin masalan nolinchi satr birinchi satr ya'ni qo'shilib ketishi mumkin ikkinchi qavat uchinchi qavat seiling plan shift plani 3d ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin ya'ni fasad ko'rinishlari elevation har tarafdan janubdan shimoldan shu yerdan boshqaramiz yana endi bu revitda bu oynasini e, biz rangini ham o'zimizga qulay bo'lgan holatda o'zgartirish mumkin masalan bu yerga fayl o'sha ribbon paneldan fayl bo'limiga kiramiz birinchisi va option optionga kirib bu yoqdan o'zgartirish mumkin masalan birinchi bu yoqda save reminder interval ya'ni e, sizdan qanchadir vaqtdan davomida e, o'sha qilinayotgan ishni saqlab qolaymi degan e, savol keladi o'sha o'shani daqiqasi masalan o'n besh minut yoki o'ttiz minut bir soat o'zimizga qulay bo'lgan e, vaqtga o'tkazib qo'yishimiz mumkin masalan menda o'ttiz minut pastroqda ya'ni bu general bo'limida edi endi uning pastida user interface bo'limida biz eng pastida light turibdi bu yorqin ya'ni e, menda hozir yorqin fon yorqin uni masalan bosib dark ya'ni to'qroq fonga o'tkazib qo'yishim mumkin e, ko'zni olmaslik uchun menga yorqin qulayroq o'zing xohlasangiz e, darkka o'tkazib qo'yishingiz mumkin e, shu bugungi hozirgi darsimizda mana shu narsalarni ko'rib chiqdik panellarni ko'rib chiqdik e, qolgan darslarda yana qolgan buyruqlar bilan tanishib o'tamiz